buồn là buồn là जब कोई बात गड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम मेरा साथ मेरा तुमसे जो रखे तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना सीखा जीना तेरे बिना हम तुम